Shakespeare. Tá yeah, cheio de demônios dentro dessa porra. Eu quero mais é que se for. querem que eu morra Violente carne é posso então Eu consigo sentir o poder fluindo quando esse meu sangue foi perdido Sempre estou quebrado Foi culpa de ti Eu já tô cansado Me tire daqui Sempre estou quebrado Foi culpa de ti Hey, yeah, aí quebrado Foi culpa